Alberto. Alberto, Alberto. Eh, sì, sì, Alberto. Come sei aggraziato? Ah, è meglio di dire che come sei bello. Ah, sì? eh sì, perché aggraziato eh, ha le grazie. Allora da pure sono aggraziato col canto. C'è proprio una canzone che dice voi non siete bello, siete aggraziato. Eh, proprio per fare proprio la differenza che è ancora più c'è proprio la, la, grazia, capito? Certo. Quando uno ha la grazia è bella sia fisicamente ed è bella pure come si muove, è bella come parla, può essere pure eh, che tu eh, sei bellissima così se ti, ti vedi da lontano e poi se ci mettiamo a parlare fai schifo. Fai schifo. Eh. Può essere. Oh. Ma non ho capito cosa c'entra con l'apprendimento del tamburello. Del tamburo! Del tamburo. Vogliamo, vogliamo <laughs> Come cosa c'entra? e tutte quelle vibrazioni che tu quando siamo, abbiamo suonato sotto sì. Eh, l'albero sì. e che tu senti che sento tutto quel sì. e allora non è che fanno tutti quanti no eh, che è la grazia del tamburo ah, ah. non è la così tantissime persone che si sono avvicinate a questo tipo di musica però si sono avvicinate in una maniera superficiale cioè si sono avvicinate facendo una, una ricerca di dischi è una ricerca di cose che si possono trovare su internet una ricerca di cose che si possono trovare in un negozio, in un qualcosa ma eh, la vera ricerca che è quella di andare proprio sul campo a sentire, a vedere, a fare, non c'è. Invece la trafila che facevamo noi con gli anziani, l'anziano non ti diceva che vai andare a casa dell'anziano a vedere come suonava, mm. ma ogni occasione era buona di, di, di capire, ma poi dipendeva da te. Certo. Quindi non c'erano maestri, c'erano solamente feste oppure occasioni in cui vedere come si suona. Esatto, sì, non andava a cose di quello che ti spiegavo, perché lui, pure io quando faccio le corse di tamburo, posso spiegare in tutto, ma facevo corsi di tamburo, dopo ti viene una giornata che passiamo insieme a raccontare un po' la storia del tamburo e di tutti noi, ma non posso la sera la mattina spiegare delle tecniche che sono tamburo, sarebbe inopportuno dire, guarda, tu oggi vieni qua, fai tre giorni di corsi di tamburo e impari a suonare tamburo, ma sarebbe io, io da da persone che tengono l'umiltà di diffondere questa cosa non mi permetterei mai di dire vicino a persone tu vieni tre giorni ma pure per tre anni che poi dopo, dopo, un anno tu te ne accorgi se sei portato a solo tamburo capito? qui da noi? No. Un pane si mangia in borsa. Il pane si mangia un po' alla volta. Eh, se tu mangi da no, fai un pannarone così. <laughs> e non riesci a fare... Ogni suonatore c'è il suo stile. Io sì. mi sono imparato lo stile del suonatore che conoscevo. Eh. No, copiavo. È inutile che non facevo la gente che là ti serve proprio a questo, a farti capire con cui sviluppo tenere eh, quando senti più di uno, non è che tu ne senti uno solo e ti sei innamorato di uno solo, ne senti parecchi e chi che ti piace di più tu fai, tu fai un punto di ritrovo quando tu riesci a suonare, eppure chi che canta, no? Eh, diciamo, certo. se tu vedi gli anziani che loro non, non hanno un repertorio scritto, è tutta una cosa orale. E eh, per, per fare per fare quei fraseggi, per fare tutte quelle cose, hanno sentito sempre qualcuno un punto di riferimento. E come sono bravi loro, erano provato pure questi qua prima di loro. Allora questo serve la tradizione, per avere un punto di riferimento. E dice, io, sacci che là faceva queste cose. Io non è che sono come lui, forse sono più bravo di lui, oppure meno bravo, però io faccio la stessa cosa in un'altra forma. Però, diciamo, l'anima c'è lo stesso. Hai capito cosa voglio dire? Ogni, volta che muore un anziano se ne va un personaggio, se ne va una storia se non è una biblioteca. Cosa ne fai a biblioteca vivente che sta al Vaticano? Quella è, è storia, sì, sta scritto là, però io posso leggere un libro di chi, ma posso pure medesimare in un libro di quello per vedere come un papa se pigliava un biscotto, se pigliava che. Ma in realtà non tengo niente, capito? Sto a quello che mi dice un libro. Immagina la fantasia mia come dovrebbe girare. Poi, ah, eh, pure per questi calcoli io, vedendo questo titone suonare la prima volta, è giunto proprio un impatto, proprio un impatto di una cosa meravigliosa. Calcolo quando Sintoni stavano quando lui era giovane, non forse non erano bravi tutti quanti come lui, ma lui ha visto sta suonato da qualcuno. Sul modo violento di suonare un tamburo, sul modo violento gli attacchi di cantare, c'erano. Non è che loro l'hanno inventato, che scano ci sta da inventare niente è passato dal mondo contadino oppure dal mondo cittadino che pure nella città sono alle, alla borghesia a borghesia che è stata sempre una, una cosa a parte si è impossessata di questo e ha modificato a modo loro perché si voleva fare tradizione non sapevano niente di tradizione capito? prima non esisteva che un uomo sfiorasse una donna durante un ballo ma era, era un sacrilegio era cosa bruttissima. E non sia mai poi una ragazza era fidanzata e si metteva a ballare con qualcun altro. Stavano i fidanzati che li picchiavano pure. Erano, cioè era, era una, una, danza molto molto eh, rispettosa de, dei valori in cui eh, dei valori delle persone che, che, che la eseguivano. Giustamente, mo con avanzare dei tempi, o il consumismo, e quindi il fatto di andare veloci, di prendere, di buttare, così, anche giustamente essendo musica popolare, quindi fatta anche da, fatta da, dal popolo, si evolve, si cambia, si fa, e quindi è diventata qualcosa di un po' di diverso. È un amore che ti chiama a ballare se tu suoni il tamburo come la suonare e se fai a cantare come la fai come fai tu a ballare con coppa uno strumento sapendo tu che non si balla così se non lo sai vabbè, tu ti metti e ti muovi mm. è come vai alla discoteca ti fai così bu, bu, bu, e fa ma se tu sai che ci sono alcuni schemi che il tamburo ti chiama a ballare eh, ma la conosci ma devi sapere pure suonare è tutto l'insieme che si coinvolge eh. perché se, se, si aprono questi famosi cerchi eh, ma non è facile non lo fa Commenti? Ah, commenti, eh, speriamo che, che ci trovano, ci, quando diciamo queste cose, ci capiscono e ci vogliono bene ancora di più.